Я вас вітаю. Ми разом з Генсією Мавр задумали для вас хитру гру, в якій ви переможете 100%. І ця гра заключається в тому, що ми разом, міжнародний університет продажів, я засновник Олександр Соколов, тренер з продажів, 15 років досвіду вже і працюю на сьогоднішній день з компанією в умовах війни, в умовах е, ситуації, в якій ми всі з вами знаходимося. І в нас є можливість е, протестувати ваш відділ продажу незалежно від того, один одна людина вас чи 10, чи 20, чи 100 у вас людей. Ми протестуємо безкоштовно для вас в рамках нашої партнерської програми з агенцією Мавр. Ваш ваш відділ продажу. У нас є спеціально сконструйована анкета, в якій е, питання, які у вас складнощі є, з е, які там заперечення ви стикаєтесь, що вам заважає збільшити продажі, наскільки задоволений мотивація. Коротше, 360 градусів. Е, такий аналіз вашого відділу продажу і також керівника відділу продажу, якщо ви захочете. а Також проаналізуємо для вас, якщо у вас є телефонні дзвінки, як розмовляють ваші менеджери по телефону і покажемо вам ключові зони вашого росту. Отож, заповнюйте анкетку переходьте по посиланню знизу і е, отримайте від нас безкоштовний аудит для вашого відділу продажу, такий чекап, який дозволить вам покращитися. І плюс для тих, хто це зробить до кінця. Е, ну, давайте до 25 січня. От ми, е, ті, хто заповнять анкетки, е, ми зробимо Е, наступну річ е, проведемо також в подарунок е, двох якщо у вас ну великий відділ продажу, двогодинний е, тренінг онлайн. Це подарунок вам буде в Zoom, Я особисто проведу для вас і е, покажу вам, як виправити ті помилки, які ми почули, побачили в ваших е, анкетах. Також надамо вам звіт за результатами анкетування ваших менеджерів, для того, щоб ви також побачили, що вони там наговорили. Отож, заповнюйте анкетку, переходьте і користуйтеся можливістю. Ми даємо цю можливість першим. Давайте так десь. 10 людям, це 10 е, компаніям це буде е, абсолютно безкоштовно. От. Е, далі будемо дивитися, тож хто перший, того етапки. Починаємо анкетування прямо зараз. Можете заповнити, відправити ці анкети вже своїм менеджерам. Нехай вони сьогодні заповнять ці анкети, і завтра ви отримуєте від нас зворотній зв'язок. Дякую.